来，今天来绞个头，用了几个装备，一个是推子，网上能买上，给狗剃毛的那种的，也能剃胡子，然后还一个剪子，平头的，还一个镜子。上次绞头呢，可能是在七八年前，在国外读书的时候，哎，这个有点挑战。两个步骤，一个步骤呢，我先把边上后边去掉，然后呢，再去上边，开始了啊，然后你得找准那个，你不能。 这样去扒，你这样扒直接给扒秃了啊！你必须得是用这头。然后呢，有人可能想问啊，这人的这个边上这块，你怎么能保证它是有这个棱角的？就是我给你个手法，你到这儿上来，哎，提一下，稍微提一下，知道吧？往外，哎，最后提一下，不然的话它就直接就上去了，明白吧？哎，你看这边上。 这个感觉是比之前的好多了，对吧？稍微有点感觉了啊！但是戴上眼镜我看清楚了，有地儿呢还是参差不齐的。继续，这个时候呢，我就得看一下后边了。你脚候得感觉一下，左右两边，这边也得一样深。哎，现在啊，我得把后边，我得把这个。 弧度呢，整个切过去，这个靠感觉不行，这得拿镜子。这时候呢，你不太确定两边有的地方呢，哪是不是多点少点，你可以摸。好，下面进入上面的环节了啊，这一小片，这是一层，然后呢，这个完了，在后面一小片，这是一层，你得这样一层一层的来，你知道吧？你不能一下抓起来就剪，这是不行的啊。 头发稍微的打湿一点儿，然后很重要的，我讲一下啊，复古头其实有一个很重要一个一个地儿啊，有的人不留这个地儿，就这个边儿，这边是很重要的，这边你不能直接就给它干秃了，这是不行的，这个地儿咱们边边得处理，咱们先把整个这个长度稍微去一下。然后把前面先抓起来看一下啊，看一下这个手法，拿两个手指头把它梳起来，我们把上面有点毛刺儿的这个地儿吧。直接拿剪刀给绞下去。你先拎起左边来，你对镜子绞的时候你不能这么绞，你这么绞手拧不过来。 你反过来，你把手这样这么拧过来这样就很好搅了。你记住你去了多长，这很重要。你拿起梳子，你把这边梳起来，左边搅了嘛，右边梳起来。你再接左边刚才那一点点儿，把右边蹬起来，这样你就知道要去多少了。一定要接上刚才左边那个一点点儿，然后呢连着右边一块搅，不然的话呢它弧度不对。 最前面的部分呢，就搞完了。马上你拿梳子把后面的部分再给梳起来，记住长度跟刚才讲的一样，同一个水平线。另外另外一边，你每层都得去啊，你不去的话呢，这个有的地儿呢它就是搭着，它不太蓬，你明白吗？下面要剪的就后，边，这后边可不好剪。我跟你讲啊，你低着头这么看着剪，这个立起来之后呢，争取往前撅一点。 再往后边这种地儿啊，你就只能凭感觉。你从后往前梳，那个梳成一坨，然后找齐。但是你找齐那扇形状，越靠边儿上呢，稍微短一点点。后边我都这样给撅起来，你看就能看一小边儿。从侧面看，这样绞。 好，终于剪完了，我们来看一下怎么样啊？来对比一下，我今天早一点时候直播泰拳教学的时候呢，边上还有上面是有区别的啊。看一下后边也都短了啊，我觉得层次还可以吧。头发长的在疫情期间顶不住的朋友，我把这个经验呢分享出来给你，希望呢你可以尝试一下，好吧？我们下期泰拳教学见。